හරි පැම්බෙක ලිව්වා ඊට පස්සේ මුණ පොලොස් හවස ඩෙදි බොලුස් තියෙයි දන්නේ ඒ ආරි හරි බලන්න ම අරගන්න එනකොට ගන්න හරි ඇයි අර ලියන්න කිව්ව ඇඩ්ඩක ලිව්වා කියන බලන්න සායිකය වැඩ කරන උන්ටික දැම් පරණයි උන් නාකි සමහරයවුන්ට පොඩෝඩම නින්ද යනවා සමහරයුන්ගේ වැඩේ කන එකමයි රෙඩිත් හෝදනවා මුං එක වැඩ කරන්න බෑ අපි අලුත් අපි අලුත් සෙට් එකක් හොයනවා හැඩකාර කටකාර වැඩකාර අයින්නවනම් අපිට කතා කරන්න කොහොමද ඒක නරකමත් නේ ටිකක් සැරත් වැඩී වගේනේ මේ වෙනස් කරන්න බෑ මට කලින් ගෙදර යන්න ඕනේ වයිකුව සොපින් කරන්න යන් කියලා මේක කරමු ආය වෙනස් කරන්න බෑ ඕ ඔවිද මේක වැරැද්දකුත් දෑ ඇත්ත කියලා තියෙන්නේ හරි ඕක කරලා දානෝකෝ මේ වැඩේ ලස්සනයි මං බලලා ඉන්ග්‍රමල් ලයිස්තුවට තමුන්ගේ නම දාන්නංකේ ඔහු යන් දිගට වැඩ කරගෙන ඉංග්‍රීමන් මල් ලියපු ට්‍රේලර්සල්ට දෙනවයි කියපු ඉංග්‍රීමන්ට් එක දුන්නනම් මෙලහට මං channel එකක් දාලා <laughs> හැමදාම එකම විහිළුව කරන්න එපා බොස් මම මේකට TikTok එක්කත් කරන්නද හොඳයි සෝෂල් මීඩියාවලත් දාමු හොඳ අයිඩියා එකක් මම ඉංග්‍රී ඉංග්‍රිමට ඔන්න තමුසම වැඩ කරගෙන යනවා කට්ටියට සයා කරන්න කියලා දානවා ඒ pit